captured the objective! 我们。 soldier. Noch mehr Erste Hilfe! 老师 i I'll get you patched. Calm. I'll fix you. you, soldier. I got you, chum. Hold still. I got you. Have this first aid. I'll patch you, chum. dir helfen, Soldat. Halt still. Bin ja da. をやる大丈夫だ安心しろそれで手当てできる助けに来たぞ う大丈夫だ医療箱を渡すよし助けてやるぞ 大丈夫だ医療助けに来たぞ大丈夫だ医療箱を渡す 量箱だこれで手当てしろすぐに手当てする 使えすぐに手当てする助けに来たぞ医療箱を渡す医療箱を渡す